मैं हूं आपके साथ दीक्षा खानप्रिय पंजाब के कांग्रेस विधायक अभिनंदर सिंह राजवटिंग ने बेतु का बयान दिया है अपने उटपटांग बयानों के कारण चर्चा में रहने वाले पंजाब के गिदड़बाहा से विधायक और ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावटिंग ने एक और बेतु का बयान दिया है फरोदकोट लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद सादिक के चुनाव प्रचार के दौरान वडिंग ने एक जनसभा के दौरान कहा कि अकाली दल ने शमशान घाटों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया आगे उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पंजाब सरकार शमशान घाटों की साथ सज्जा पर लाखों खर्च करेगी वडिंग ने कहा कि प्रदेश में इस तरह के शमशान घाट बना दिए जाएंगे की अस्सी साल के